Juan siempre ha soñado con usar energía solar, pero no ha sido posible. Pedro tiene una empresa con alto consumo de energía y suficiente espacio para implementar energías alternativas. Ambos se han encontrado gracias a Unergy, una plataforma transaccional donde empresas, instaladores de paneles solares, inversionistas y personas ganan con energías alternativas. Sin costo alguno, Unergy integra un medidor inteligente de energía en empresas como la de Pedro, con lo que obtiene información valiosa para mejorar la rentabilidad de su negocio, al hacerlo más eficiente en consumo de energía. Y también pasan a formar parte de la comunidad Unergy. Al abrir una bolsa de energía donde inversionistas y personas como Juan aportan los recursos con los que instaladores de paneles transforman la empresa de Pedro a energía solar de esta manera, Pedro mejora aún más su rentabilidad al bajar los costos de energía y vender productos con el valor agregado de ser amigables con el medio ambiente. Los inversionistas obtienen sus ganancias. Los instaladores aumentan sus ventas. Y Juan está orgulloso, junto a muchas más personas, de hacer parte de la empresa de Pedro comprando sus productos ecológicos y pagando sus facturas con las ganancias que le brinda Unergy.